Jeg hedder Margrethe Augen. Jeg har været i mere end 20 år i det danske folketing, nu øh, 10 år her. Jeg har altid arbejdet for miljø, energi, mod klimaforandringer. Nu er jeg syv børns bedstemor, så nu synes jeg, det er ekstra vigtigt at slås for, at de får en ordentlig fremtid. Jeg støtter charteret. Internettet er blevet dagligliv for masser af mennesker. Det er vigtigt, at vi beskytter det mod store øh, kapitalinteresser, vi skal have det et frit og åbent net. Vi skal også have et net, der er neutralt. Vi skal ikke have lavet kongeveje, som vi i gamle dage havde i Danmark, hvor kun kongen og adelen måtte køre, så kunne småfolk være ude på sidevejene. Vi skal have et åbent net for alle. Og endelig skal vi sikre, at vores privatliv bliver ved med at være vores, vores privatliv, og ikke kan fiskes ud og bruges af alle mulige snaskede interesser. 25. maj har du chance for at stemme på den mest indflydelsesrige politiker, du kan få. Hvis vi kan samarbejde med andre, har gode netværker, er flittige hernede, så får vi meget mere, skulle jeg have sagt, og er meget, mere, og er meget bedre til at begrænse kapitalens indflydelse, end de politikere, du kan vælge hjemme. Så husk nu at komme ud og stemme, og stem rigtigt.